Hello semua, dalam video ni pula saya nak terangkan tentang cara kita boleh mengambil kehadiran dalam Google Meet. Uh, seperti mana yang kita tahu, kalau kita buat Google Meet, sebenarnya kita sudah boleh tahu kehadiran melalui tau itulah. Kalau pelajar tak ramai, kita boleh kira dengan senang. Tapi kalau uh, terlalu ramai pelajar, kadang-kadang kita terlepas kalau kita tak screenshot and all that. Sebab dalam uh, Google Meet, dia tak ada keluarkan report siapa yang masuk, siapa yang keluarkan, kecuali kalau kita manual uh, kita kita check satu satulah lah. Tapi masalahnya kadang-kadang bila terlalu ramai kita akan terlepas pandang. So caranya ialah pergi ke Google Web Store ni, download Google Meet Attendance, lepas tu add to Chrome. Okay, bila So bila kita dah install ni, terutama kalau cikgu-cikgu macam kita ni, bila kita dah install di browser kita, kita hanya perlu tekan butang ni untuk lihat senarai nama yang telah masuk. Kalau kalau sekarang ni saya ada dua account ni kalau seorang tu tak tak pedulah kan attendance ni sebab nampaklah kan siapa yang hadir tapi kalau terlalu ramai fungsi ni sebenarnya sangat bagus bila kita activatekan uh, list ni kita contohlah ada banyak nama kita boleh savekan dia dalam bentuk CSV file and then bila kita buka dia dalam Excel tu so sesiapa sahaja yang masuk ke dalam kelas kita ni uh, dia akan terus automatik masuk dalam list kita tidak perlu tick secara manual Baiklah, diharap fungsi ini berguna kepada anda. Uh, jangan lupa tonton video-video saya yang lain. Uh, diharap kita diberikan kita bahan untuk terus, terus mengajar walaupun dalam keadaan yang memerlukan kita untuk mengajar daripada uh, alam maya. Terima kasih.